סליחה? יכולות לעשות לי תמונה? מה זה? מתן. אוקיי, טוב, ממתן שעשה עכשיו את כל החביתות. אחי, אני רקדתי איתך, אתה יודע שזה בגללך. אורז, לא, לא, אחי, די, אל תשאל, זה מניח, עזוב, לא, לא, זה האורז, אני הכנתי. הכנתי גם סלט וסיר. אתה לא מדבר על הדברים הטובים, אה? צודק, אחי, סליחה. אז... רגע, קשה לי, אל תלחיצו אותי! אז בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל מכל הלב יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ו vibe חיובי. חברים, תקלטו איזה יום יפה היום. השם השמש זורחת, הגינה ירוקה, וזה מעלה בי תחושות של ולוג, תחושות של אף אחד לא יכול לעצור אותי, תחושות של אני רעב רצח, בוא נאכל משהו בבוקר. תחושות של ניסוי חברתי, תחושות של תמונות מביכות בציבור. אם אתם חדשים בערוץ, אז הכל בסדר, אנחנו נתחיל את זה לאט, ועם הזמן אני אעביר אתכם לקבוצה של המתקדמים. אני כאן בשביל לעשות לכם הפסקה מהיום הארוך, המייגע, האינטנסיבי הזה. עשר דקות, רבע שעה, לא הרגו אף אחד, אני כאן בשביל להעלות לכם חיוך על הפנים. אתם מוזמנים להצטרף למשפחת מאי וייב, כמנוי ולהפעיל את הפעמון בשביל לקבל עדכונים חמים על כל ולוג שאני מעלה. הספקתי כבר לקום, להתאמן, לרקוד טיפה, הספקתי ללכת בגינה ולהרגיש את הדשא מדגדג לי את האצבעות ברגליים, הספקתי לראות מטוסים ממריאים, לשמוע את השטויות שיוצאות למטה מהפה. אם בחורה דרסה אותי עם האופניים החשמליים שלה והשאירה מספר, להתקשר אליה או לתבוע. אם נפלתי מהמרפסת שלי על עץ תאנים של השכנים, של מי העץ? הספקתי לפתוח את כל הנקים החדשים ולראות שכל הציוד עובד. הוא יקר, אבל עובד. עכשיו אני מוכן לעשות קצת בלאגן. מדובר בניסוי חברתי שאנחנו רוצים להוציא היום. היום, חברים, אני הולך לעשות תמונות מצחיקות בציבור. דלב, אתה סלב, דלב. זהו, דלב, סלב. אני לא יכול להסתובב יותר לבית. כן, לא תקנו כן, הבית, הבית עוד חדש, אנחנו צריכים אה, לנקות, לסדר. הוא כולו מהניילון, אני גם רוצה תות בננה, אחי, אני גם רוצה... אתם רואים? הבית עדיין בשיפוצים. דור רז, שהיה צעיר, הוא הביא בפעם הראשונה את, ה... את האופנוע שטח הראשון שלו. כולו מתלהב ורצה להראות לחברים שהוא יודע והוא למד, ואיכשהו ככה נכנס לשטח, הוא דפק אף אחד של החיים, אני לא אשכח לו את זה בחיים. זה גם תוכן ד'. ד' זה תוכן. ד'. דלת הוא הבחור המסתורי שלנו, חברים. אולי תגלו בהמשך, אולי הוא יסכים לי. דלת אפשר? בהמשך? אולי בהמשך. אולי בהמשך. היי, אין על דלת. הוא חבר הילדות שלי כבר שנתיים. פוקוס, פוקוס, יוצאים לניסוי חברתי, תמונות מביכות בציבור, אז יאללה, הולך להיות צחוקים שלנו בהצלחה. קפצנו מחברה להשכרת רכבים, ואני לא אזכיר את שמה כי היא לא הביאה לי כסף. ניסיתי להתחיל עם המנהלת בשביל לקבל הנחה. זה, זה רק העלה לי את המחיר, לא משנה. אני צריך רכב בשביל להתנייד, ואני שונא להיות תלוי באנשים אחרים. או, או, בואו נחזור שנייה אחורה. אתם בטח שואלים מי זה הבחור הסקסי, הבלונדיני, השרמנטי הזה שבא לכם ללקק אותו מכף רגל ועד ראש. זהו לא, חברים, גל השועל רובינשטיין. טוב, אם אנחנו כבר כאן, מה, רוצים לדבר? משהו, מה? אה, אני חושב ש... לא. <laughs> צריך להציג אותך סוף סוף, לא? כי זה היה שמאל נראה לי. לא גל חזרנו ואני מאוד מאוד התגעגעתי אליו. כיף כן. לראות אותך בן אדם, אחי. אוקיי. אנחנו נעשה את זה בעריכה, שזה כזה, אוי. רוצה תמונה? כן. ביחד? את יכולה לעשות לי תמונה? סליחה? אתה יכול לעשות לי תמונה עם, האייס קפה? כן, בטח. אני רוצה... לעלות לפייסבוק. אני חושב שזה מגניב להצטלם עם קפה, לא? אתה לא חושב? עוד אחת, עוד אחת, כן. אני אשים פה את היד? כן. צלם, צלם, צילמת חם, עשה לה חם, עשה לה חם, צילמת? טוב. מה, מה אתה חושב? אתה יכול להמליץ לי על תמונה? אני לא רואה כלום. מהזווית התחתונה יותר? את יכולה לעשות תמונה איתי? תעשי ככה. הנה תמונה, ככה. תעשי ככה תמונה, ואני... אה, או, תחייכי. סליחה? אנחנו נצלם אותה, אנחנו רוצים לעשות איזה תמונה אומנותית כזאת לפייסבוק, שתגרוף הרבה לייקים כזה. אני אעלה על הכתפיים שלו. כן, בוא נעשה... כזה, אתה יודע, עם הים, כזה ככה. רגע, אני ארד, ואז תעלה ואני אעלה למעלה, בסדר? לא, לא, לא, לא. אתה מסתלבט. רגע, רגע, רגע, אמרת, תהיה יציב, תהיה יציב, תהיה יציב, תהיה יציב. אוקיי. אתה יכול לעזור לי שנייה? אה, חכה, אני אתפוס את העמוד, בוא, רגע. אוקיי. רגע, שנייה, אחי, בוא, תמונה אחת, זה צ'יק צ'אק. צ'יק צ'אק, צ'יק צ'אק. אתה לא מראה נכונות. יכולות לעשות לי תמונה? אולי מפה, כי השמש... כן, יאללה. You speak Hebrew? Not really, no. With the ice, with the ice. My shadow. There we go. You have you have uh, creative ideas for me because I want to take a picture that expose for to, to a lot of people in the Facebook. I think those were good. Yeah, there is I something like you think more more attractive. Like, like ah, ah, like the commercial yeah. or something. Ah. We can to take a picture together, maybe. אחי, יש מצב, אתה עושה לי תמונה? בטח. כן? תודה. צריך כזה בפוזה של... אה, גבר, אתה יכול להחזיר לי את הפלאפון? בואנה, תחזיר. סליחה, את יכולה לעשות לי תמונה? על, ה, על, ה, על הקיר כזה? שאורה את הקיר? שלא, שהראו אותי על הקיר. היי, גבר, אתה יכול כן. להחזיר לי את הפלאפון בבקשה, אחי? זה לא הפלאפון שלך. תחזיר לי את הפלאפון, אחי, תחזיר. לא- מה, אתה מסתלבט? תגיד לי, בוא לפה. איזה אידיוט. מחייך לקורבנות. מתן, ככה הוא מסתכל עליי. סליחה? את יכולה לעשות לי תמונה אולי? כן. כן? את יכולה... איזה תמונה? תמונה לא, לאינסטגרם, אני רוצה לעשות תמונה יפה כזאתי. בתל אביב, אני לא הרבה בתל אביב, אני מהדרום בכלל. תביא טלפון, אני אצלם אותך. לא, אין לי טלפון, בפלאפון שלך ואז תשלחי לי אולי. <laughs> לא, לא. למה? לא, לא, לא. היי, אה, hey, אה, מה העניינים אחי? מה קורה? אתה יכול לעשות לי תמונה אולי? כן, בטח. אני פה, אני לא מתל אביב, אני רוצה תמונה כזאת, תודה איך דיברת? כן? אה, אתה עושה, בפלאפון שלך? כן אה. מדהים, אה, עדיף, עדיף, כי אני, אני... תעשה לי תמונה ושלח לי אחר כך בוואטסאפ. אה, סבבה. יאללה, יש, יש עליך, כי אני רואה שיש לך פלאפון יותר טוב, יש לי נוקיה N95 של פעם, אתה מכיר? את לא רצית לעשות לי תמונה? אה, לא- הנה, הנה, יש פה בן אדם טוב. יש, עליך, כמה תמונות אתה עושה? אתה על זה, אה? כן, <laughs> איזה אלוף, טוב, בוא נלך לתמונה חריפה, אחי. אתה יכול לשלוח לי אותה? כן, כן, בטח. 052? כן, אתה שומע אותי בכלל? I'm joking, it's a social experiment, <laughs> okay, I have the cameraman over there. Oh, <laughs> סתם אח שלי, זה ניסוי חברתי, יש שם המצלמה נסתרת. <laughs> כן, רגשן ענק, אחי, תודה. אז זהו חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. זה עדיין מרגיש לי מוזר לחזור לבלוגים, אבל אני מאמין שנתרגל לזה די מהר. נלך לשחק קצת פורטנט, לסדר לעצמי את הראש. מי שעדיין לא חלק מהמשפחה, מה נסגר? תירשמו כמנוי ותפעילו את הפעמון בשביל לקבל עדכונים חמים על כל ולוג שאני מעלה, ואנחנו ניפגש מחר, חברים. גם מחר עולה ולוג חדש.